存在理由を掲げた旗が揺れる僕のそばで今もいつまでも夢 空が割れて光差し込むように僕に手を差し伸べてた君の声はそう優しさに満ちた、oh oh、なくした想いを集めた船は風を受けて進むだけの定め簡単な存在理由を てくれた君の言葉胸に秘めていつまでも夢見てた空の青そこにあった希望 いつまでも夢見てた空の青そこにあった希望 send these clowns on the power trip and there ain't no way out of this now This is Mortal Kombat We take it to the limit and we go beyond that This is Mortal Kombat We take it to the limit and we go beyond that take it to the limit, then we go beyond that

Oh, oh, oh,